अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिए thank you hello guys welcome back आज फिर एक नई वीडियो के साथ इमीटेक आपके सामने हाजिर है आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ यानी please do not waste your money आप अपना पैसा ज़ाया ना करें किसी भी पेड ऐप को डाउनलोड या फिर ख़रीदने के लिए गाइस मेरी वीडियो कंप्लीट देखिएगा मैं एंड में आपको एक डेमो भी दूंगा जो एक ऐप प्ले स्टोर में पैसों पे या फिर पेड है वो आपको मेरे इस मेथड के थ्रू फ्री में मिल रही है ये एक डेमो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा सिर्फ प्रूफ देने के लिए गाइस सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ time X TV Rizwan Hussain साहब का जिन्होंने मुझे कुलेब करने की इजाज़त दी उनका बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज़ उनका चैनल बहुत अच्छा है उनके चैनल को सब्सक्राइब करें उनकी वीडियोस वगैरह भी देखें वो उनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा तो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया कोई भी ऐप हो जो पेड है आप उसे फ्री में हासिल कर सकते हैं कोई भी ऐप है जो गेम्स वगैरह हैं या फिर दूसरे सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं वो आप फ्री में हासिल कर सकते हैं उसके क्रेक वर्जन भी आप हासिल कर सकते हैं तो आपको इसके लिए कोई भी पैसा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है आप अपना पैसा सेव कीजिए अपने बच्चों पे अपने फैमिलियों के लिए वो इस्तेमाल कीजिए ना कि इन चीज़ों के लिए इन चीज़ों के लिए बहुत से आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे लेकिन एक ऑप्शन मैं आपके लिए लेके आया हूँ तो आपको करना क्या है अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एप्लीकेशन चाहिए पेड पेड है वो तो आप उसे फ्री में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ हम्म। आप सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र खोलिए क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आप जाइए आप यहाँ लिखेंगे जस्ट एक word A C market A C market लिखने के बाद आप नीचे आके यहाँ लिखा हुआ है A C market dot net नीचे देखिए ग्रीन कलर का आप इस पर क्लिक कर दीजिए आप क्लिक कर दीजिए उसके बाद ये आपको एक का आप इसे डाउनलोड कर दीजिए ये वो एक क्रेक वर्जन है डाउनलोड ऐसी मगर जहाँ से आप पेड वर्जन भी पेड वर्जन भी फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं तो गाइज मैं आपको इसे इंस्टॉल करके बताता हूँ देखिए गाइज ये मुझे बता रहा है कि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं इसे ओपन करता हूँ ओपन करने के बाद नेक्स्ट और इंस्टॉल कर देता हूँ इसे ओपन करने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हमने प्ले स्टोर ओपन कर दिया है आप अब इससे कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी गेम इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि पेड हो पेड पेड था तो आप इसको फ्री में आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस मैं आप आपको एक टिप्स बताने वाला हूँ यानी मैं आपको एक ऐसी ऐप दिखाने वाला हूँ जो कि प्ले स्टोर में पेड वर्जन है और फिर उसे मैं यहीं ऐसी मार्केट में सर्च करूँगा उसी वर्जन में वो आपको फ्री में इंस्टॉल करने करके दिखाएगा दोनों डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ तो चलिए पहले चलते हैं प्ले स्टोर में और सर्च करते हैं ऐसी ऐप को जो कि पेड है यानी जिसे हासिल करने के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे ये गाइस सिर्फ इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको अच्छे के लिए अच्छे तरीका से अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए कि ये वाकई में हमें फ्री में मिल रहा है यानी हम वाकई में इसमें पेड वर्जन जो हैं वो फ्री में हासिल कर सकते हैं देखिए गाइज यहाँ एक ऑप्शन है टॉप पेड मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे ये बता रहा है कि अब आप मिनी क्राफ्ट जो है वो R S seven eighty five में आप इसे अप इंस्टॉल कर सकते हैं देखिए ये रहा मिनी क्राफ्ट ये बता रहा है आपको R S seven eighty five rupees देने पड़ेंगे इसे इंस्टॉल करने के लिए टेन मिलियन पीपल्स ने डाउनलोड किया है और इसकी रेटिंग फोर पॉइंट फाइव की है जो कि मोजंग वालों ने इंस्टॉल की है अब इसी चीज़ को मैं आपको ऐसी मार्केट में सर्च के बताऊंगा सर्च करके बताऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा देखिए mini craft Mojang seven plus अब इसे करते हैं ऐसी मार्केट में सर्च देखिए गाइज ये मेरे पास आ गया मिनी क्राफ्ट मोजंग देखिए अब ये मुझे आपको इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है यानी बिल्कुल फ्री ऐप आपको मिल गई इसकी जो कि वहाँ आपको पेड थी मैं आपको दोबारा वहाँ ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वाकई ये वही चीज़ है देखिए गाइज इसका वर्जन है Minecraft one point two point eight point zero ठीक है गाइज अब मैं आपको प्ले स्टोर में बताता हूँ जो पेड के रहा था उसका कौन सा वर्जन है चलिए प्ले स्टोर में चलते हैं वहाँ देखते हैं देखिए गाइज़ अब मैं आपको बताता हूँ देखिए ये था मिनी क्राफ्ट ठीक है मोजंग जो कि R S seven eighty five का था अब मैं इसको रीड मोड्स में जाके देखता हूँ रीड मोड्स में आने के बाद मैं नीचे देख रहा हूँ देखिए गाइज इसका वर्जन बता रहा है one point point point two eight zero तो गाइज ये ऐप है जो R S purchase one zero five पर टर्म्स बता रही हैं यानी ये एक पेड वर्जन थी जो कि आपको एसी मार्केट में है फ्री में मिल रही है तो गाइज़ यही वो एक वेबसाइट है यही वो एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप पेड वर्जन जो है फ्री में हासिल कर सकते हैं और आपको कोई भी पैसे इस्तेमाल करने की यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है वो पैसे आप अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए यूज़ कीजिए तो गाइज़ इस इसी तरह की और बहुत सी फ़ायदेमंद वीडियोस में आप तक शेयर करता रहूँगा तो गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मेरी आने वाली नई वीडियोज बिना किसी दुशारी से आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएंगी जब आप उसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी क्लिक करेंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट करें अगर आप कोई भी चीज़ मुझसे पूछना चाह रहे हैं या सजेशन देना चाह रहे हैं कोई भी टिप्स मुझे देना चाह रहे हैं तो मैं आपके टिप्स का ज़रूर इंतज़ार करूँगा तो गाइज नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़